जिस राफेल घोटाले का इतना हल्ला राजनीति में मचा हुआ है उसके तथ्य जानते हैं सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस से 7.87 अरब यूरो यानी अट्ठावन हजार करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का समझौता किया सरकार का दावा था कि इस समझौते में फ्रांस द्वारा मांगे जाने वाली मूल कीमत में 32.8 करोड़ यूरो की बचत हुई है और इसमें पंद्रह फीसदी कीमत का दान अग्रिम किया जाना था इस समझौते में 50 फीसदी का एक ऑफसेट नियम भी लगाया गया था जिसके तहत फ्रांस समझौते की मूल कीमत यानी 7.87 अरब यूरो के 30 फीसदी हिस्से को भारत के मिलिट्री एरोनॉटिकल्स संबंधी रिसर्च कार्यक्रमों में निवेश होना था कुल कीमत का 20 फीसदी फ्रांस भारत के राफेल कलपुर्जों के उत्पादन में निवेश करेगा यह भी तय हुआ राफेल समझौतों को लेकर शुरुआती बातचीत के बाद मूल पैकेज में दूसरे हथियारों को भी शामिल किया गया इसमें स्केल यानी लंबी दूरी की जमीन से हमला करने वाली अचूक मिसाइल मारक क्षमता 300 kilometre missile technology control regime प्रतिबंधों से लेस मिटियोर विजुअल रेंज से परे हवा में हवा से मार करने वाली मिसाइल अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को निशाना बनाने में सक्षम कुल मिलाकर 32.8 करोड़ यूरो के इस रक्षा मंत्रालय के इस सौदे में भारत ने इतनी बचत की और यह तय किया गया कि सुनसठ महीनों के भीतर सभी लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिलना सुनिश्चित होगी इस समझौते में फ्रांस भारत को कल पुर्जों के साथ ही उन्नत श्रेणी की मीटियोर और स्केल्प मिसाइलें भी उपलब्ध कराएगा इन मिसाइलों को दुनिया की सबसे आधुनिक माना जाता है इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों को भी अहम भूमिका इसमें निभाना होगी तीन अरब यूरो का काम अगले सात आठ साल के बीच भारत और निजी क्षेत्र को करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस डिफेंस इस काम की सबसे बड़ी भागीदार बनी जिसको लेकर इतने अधिक आरोप कांग्रेस द्वारा है लगाए जा रहे हैं कुल मिलाकर राफेल सौदे का जो चिन्ह एक बार फिर से बाहर आया है